Welcome, welcome, welcome Trot Anja Selamat datang di channel Barbar Sejati guys ya Tapi ingat selalu brotherku Barbar itu bukan berarti selalu all in ya guys ya Barbar itu enggak selalu all in juga cow. Main juga mesti pakai logika sedikit lah biar biar minimal ya guys ya kalau kalian bisa bermain barbar kalian bisa mengerti kalau kondisinya di slot itu tuh lagi gacor guys itu adalah harapannya oke nggak perlu lama-lama lagi welcome to barbar eh mari kita Let's go! 神